waffe omulungi owanyondo media nkulamusizaako gye baleko gyonna gyotusizaako engala onako olwolwaleero erinnya eryange nze nyondo reseti era nga nsinzidde wano ku nyondo media oba kwensinziira nemba nga nkutuusaako puroguramu eno okutambula kulaba okoda kunyumya nga nolunaku olwaleero era bulambalamba nga bwenkibagamba nti bulwakutaano mubeera nono sheekha waffe ntubeera nga tuyiga ediini ey'obuisiramu oba nga tuyitamu ku ddiini buyisiraamu n'okwongera okuba nga tugimanya era nga n'olunaku olwaleero era ndi naye bulambalamba naye ngaolunaku olwaleero asazewo n'agamba ah katusomese oba kansomese ku muntu ow'omutima omulungi oba omutima omulungi omutima omutebenkevu era twagala tumanye nti twagala tumanye omuntu alina omutima omulungi yaali luddawa yakola ki yafaanana atya yeyisa atya tubeere nga tumanya ogenda nowuli omuntu ng'agamba nti gundi alina omutima omubi gundi alina omutima omulungi oba oliawo omuntu omu ayinza okuba nga tamanyi nti omuntu alina omutima omulungi yaliwa oba yakola atya oba alina omutima omubi yeyeyisa atya olunaku olwaleero tugenda kuba nga tusobola okwawula oyo alina omutima omulungi n'omutima omubi nkwaniriza shek gyebaleko olunaku olwaleero eh, kale nange neyanziza okunsaza nate mu studio eh, ku mboozi oba ku bigambo ebinyuvu mm. bannange ku nsi kuno uh, teri, teri mbeera ntuufu oba teri uh, kukuŋŋaana kutuufu okusinga ngaokwenkana oba okwenkanankana okukuŋŋaana ngaabantu oba okutuula olutuula ngaabantu banyumya emboozi ekwata ku katonda mm. ekwata ku bantu okubeera abalungi eri katonda omanye omuntu bwabeera omulungi wabeera omulungi eri katonda ate asukawo okuba omulungi eri ebitonde mm. yensonga lwaki katonda bwe yatonda ensi nga bwe twakyogera olwasooka bwe yatonda ensi yagiteekamu ebirungi bingi nga singa omuntu akuuma ebirungi ebyo akuuma obulungi bw'ebirungi ebyo ensi ebeera ntebenkevu mm. nolwekyo ebigambo ebya katonda byebyokka ebitebenkeza omuntu ebyokka ebitereeza omuntu kati teri ntuula oba teri eh, bigambo binyuvu mm. ngaabantu okubeera nga banyumya ku bigambo bya katonda nabwekityo embeera eno entuufu tumusaba omutonzi waffe agiteekemu ebirungi bingi ate agigaziye agiteeke mu myoyo gy'abaddu be kuba yenanyini yenanyini kulungamya ngabulijjo eh, amanya nze Sheikh Abdurrahab Karangwa ngabwe bagamba ngabwa mpita seeka naye nga amanya nze Abdul Wahab Karangwa eh, olwaleero nate eh, tuze n'ekigambo uh, kye bayita salamatu lqalb obutebenkevu bw'omwoyo oba obulungi bw'omutima eddiini eno ey'obusiraamu twakyogerako era tujja kyogerangako kubanga gwe mulamwa allah yatuwa eddiini y'obusiraamu n'agiteekamu buli kantu konna akalaga obutuufu bw'ekintu n'agiteekamu buli kantu konna akalaga obubi bw'ekintu buli kyonna ekiraga obulungi bw'ekintu kakibe kinene oba kitono kakibe kinene oba kitono katonda yakiteekawo n'akiteerawo n'amateeka n'entambula yaakyo hmm. nti omuntu tagenda kubaako kyonna kye yeekwasa kugamba nti nze kino saakimanya kubanga katonda jakimubuuza mm. kati mukumubuuza kwe mu ansa zana watajja kwekwasa nti kino sakimanya kubanga abakyo kyo nga kyo katonda yakiteekawo kiwandiike kiri wali abayina okkituusa webali bakituusa bwe baba tebakituusa agenda babuuza lwaki tebwatuusa kino noone yakiwulira n'atakifaako n'atakigoberera kati katonda agenda mubuuza nti gundi tewamuwulira ebigambo bino tewabiwulira alam yatikum nadhir abaffe tewali babuulizi babajjira wayunthirunakum liqaa yaumikum haatha nga babanyonyola bababuulira obulabe oba obukulu bw'olunaku luno olwo lwankomerero nga babeewaza omuntu agenda okusisinka n'omutonzi we nga teyafaayo mu bulamu bw'ensi tebaabi bagambanga abantu bajja kuddamu ne bakakase nti bala kad jaana nadhir tukakasa ddala nti abantu bajja era baatubuulira naye ffe tetwafaayo omuntu yekka yagenda okwewaka obujulizi nabwekityo uh, eh, tewali nakimu katonda kyeyateeka wano kyeyaleeta wano ku nsi ekiriko obulungi okugjako nga yakitunyonyola era n'atukubiriza n'atukowoola tugoberere obulungi bw'ekirungi ekyo kubanga byonna bidde eri ffe buli lwe tutereeza mu maaso ga katonda hmm. ffe tufunamu buli lwe tugondera amateeka ga katonda mm. fetufunamu fiduniya hmm. walakhira wano kunsine kulunaku lwenkomerero naddala omuntu kyalibadde nga alwana nnyo omwoyo gwe okugutukuza omuntu ojja mulaba singa olaba omuntu nga afaayo nnyo okwambala olugoye nga lutukula nga lugolole hmm. nanaaba kungulu nanyirira neyekuba ekizigo neyekuba makeup nanyirira natambula hmm. naye ate nga ebimuvaamu n'ebikolwa byakola tebifaananangu kungulu kwali hmm. nga bwafaanana kati omuntu ono aba yeerabidde okulongoosa awakulu atlist waliyambadde ebifaanane ebifaanane ebikyafu ebiriko ettaka naye ngaebikuliko ebikolwabyo omutima mulongoofu mm. kyekikulu ekyo kyekiraga omuntu mm. kati obusiraamu bwajja kukubiriza abantu okubeera n'omutima omulongoofu okubeera n'omutima omulungi omutima mm. uh, uh, oguli clean kubanga omutima guno ogulaba omutima guno oguddugala nga bwolaba olugoye bwe luddugala ate mwana watta omutima guno gutukula nga bwolaba n'okusinga olugoye olweru kati biki ebiddugaza omutima era biki ebikongosa ebirongoosa omutima mm. ebinyiriza omutima eddiini eneyobusiraamu amateeka katonda ge yateekawo agatulagira okukola ebyo bye yatulagira okukola ge mateeka agalongoosa omutima singa omuntu atambulira ku mateeka ga katonda mm. eno ensi yalibadde paradaisi yawano ku nsi naye olw'okuba nti abantu tebafuddeeyo ku kulongoosa emitima mm. emitima gyakyafuwala ne gituuka ekiseera nga tegikyasobola kutegeera kituufu ku kikyamu olw'obukyafu bw'emitima okukyafuwala gyatuuka ekiseera emitima gy'abantu abasinga obungi ng'ekikyamu kituufu gye bali ng'ekituufu kikyamu gye bali eh, mm. ekyo kiva ku kwonooneka kw'omutima mm. kati omutima guno allah subhanahu wataala olowooza okwoneka kw'omutima mm. kiva ku ki olinatuka okuba nga ekirungi kiyandikoze ate akola mu kikyamu omutima ebbanga lyonna lyegumala nga tegumanyi katonda yagutonda mm. ebbanga omwoyo gw'omuntu gyegutegberawo nga tegumanyi katonda yagutonda eyo yensibuko y'omutima okwonooneka kubanga tayina kyatya mm. oba teyategeera mutonzi we tayina kyasobola kutya omutima gwafa allah subhanahu wataala alina wagambira nga agamba ku babanu isirairi mm. yabalaga ebyewuunyisa bingi naye bamaliriza emitima gikalubye mm. kati nagamba nti fakasati kulubuhu seeka katusooke tufune ku lwendo lw'amazzi tutandikire eddala awo mm. ah, omulabi waffe omulungi wanyondo midia webale kubanga okyekumiddeko webale nnyo webale ddala era nga tukyagendala n'ensonga ey'omutima gye tukuteko nakololwaleero oba omutima omulungi oba omwoyo omutebenkevu tukyagenda ddala bera amaaso nokubanga wekumiddeko munanga ofune ekyomugaso ah, tubadde tutuuse ku uh, eh, tunyonyola aya allah subhanahu wataala watugamba nti emaali mm. abaana emikwano tebiina olunaku olwo tebiina kyebigenda kugasa nanyini byo mm. kyokka wano ku nsinga omuntu yalina ebintu ebyo yali yeewaana yali yeewaana nabyo ng'era byebimuleetera okweyisanga bw'ayagala mm -hmm. naye ate ku lunaku luli ate tebigenda mugasa bigenda mudduka naye kiki ekigenda omugasa kyekiri kye nakugambye nti omuntu asobola okunyiriza kungulu ne yeerabira watuufu waayina okunyiriza kubanga agenda kubeera omuntu alina omutima omulungi aba mutebenkevu ku nsi omutima gwe abeera mutebenke mu bulamu obutalina kutya hmm. tajja kutya abamuloga kubanga talina mpalana gyalinanabantutajja kutya kgenda wantu mm. kubanga talina bukyamu bwakolera bantu tajja omutima gwe neeri abantu buli muntu mukwano gwe mu ngeri ye kati talina buzibu bwabeeramu mu bulamu bwe obwoku nsi mm. agenda kubeera ate mutebenkevu nnyo wa mirembe nnyo ku lunaku lw'enkomerero ng'asisinkana katonda we nga musanyufu gy'ali kitegeeza nti omuntu ow'omutima omulungi ekintu omuntu kye yaalifuddeko ennyo mwoyo mm. mutima okusinga engeri gye yaalifudde ku mubiri mm. obukyayi efutwa omululu kyebayita shuha shuha eh, eh, shuha mu ŋambe nti obukodo obususe hmm. omuntu abeera mukodo natuuka bwe busukka ye kennyini neyeekodo walira yaliwo <laughs> tumuyita omuntu omukopi <laughs> era kisukka nembubuko omuntu abeera mukodo <laughs> kubalala natuuka naye kennyini naaba mukodo ku bulamu bwe <coughs> kubanga okimanyi nti waliwo omuntu asobola okusiiba enjala ng'alina mhm. emitwalo kumi mu nsawon'asiiba enjala okimanyi nti eriyo omukyala omwami ngaomukyala we asobola okutambula nga tayina yadde engatto mu kigere mhm. naye ngaomwami avuga emmotoka ya miliyoni ataano oba kikumi mm. kati omuntu eyo kyebayita shoha mm. atuuse okuba emuke tasobola kulya kanyama eva balya bijanjaalo <laughs> abamukopi kati omuntu owembeera eyo obwo bulwadde bwa mwoyo mm. abantu mugitama tesobola kuganyulwa abantu tebasobola ganyulwa namuntonaye agenda kufabyonabyonna nayeyerumiza taliddeeko tayambadde kati bimugasizaki tebimugasizza bayerawo ekyo kibeera butamanyi abantu abasinga ati bamanyi kintu ekyo era ensonga lwaki bagenda maaso nebabeera nga batereka esente mumabanka nebasereka amabanka tayambyeko muntu neibawe mulwadde afiiridde ku kitanda oli atereka esente ze tayambyeko muntu naye naye natukaisa nakolaki nafa kyokka esente nazireka mubanka mulinauleka mubanka abobanka bagenda okukolaki kati ebyo ebintu byonna ebyo ebintu byonna hmm. katonda abitukolera gwe buli lwolaba mukwano gwafudde hmm. katonda aba agamba gwe aba asomesa gwe bw'olaba taata waafudde katonda asomesa gwe asigadde maama wo bw'agenda katonda aba ali mukulaga gwe asigadde oli ye agenze naye agenze atya mhm. kati gweofunyeemu kyakuyiga ki mm. eh, waliwo eh, kisa emu oba eh, stole emu newankubadde nga naye erimu ekyokuyiga kinene mm. abasiraamu tukkiriza nabe isa newankubadde nga abakristu abatamanyi busiraamu tebakimanyi isa ye yesu isa mutabani wa maryamu hmm. yali mubaka wa allah subhanahu wataala nga musajja musiraamu asomesa busiraamu hmm. kati yagenda n'alagibwa ensi n'agiragibwa mu kifaananyi ky'omukazi omukadde abantu bano abeeru hmm. kalikya zabano abantu abeeru naddala abawarabu n'abalala bawarabu bayindi bapakistaani abantu bwe batyo mm. bwe baba bawasa mu ngeri y'abakyala bwe baba bafumbirwa babambaza ebintu bya gorodi babatonera ebitone bya gorodi zaabu ebintu ebyebbeeyi bwe bityo mm. naye bakozesa gorodi nnyo nnyo kati omusajja buli lwagenda okuwasa omukyala amugulira golodi ezo mm. kati omukyala buli lwafumbirwa abasajja abangi kitegeeza okufuna golodi ki omungi golodi omungi naye nga mpulya nti shekh uh, singa baba abamuguze noyo goldi ne bakola ebyebagita kumutalaka kibakitatya mu luwalabu mm. mm. nti ebintu wabizaayo byonna ate atya tasobola kebayita bakita batya ebintu bye baba kuwadde mm, agabeera ki mahare eh, amahare naye amahare ate bagazza kisa amahare kirala nebino zino zibeera gift zebamuwa mm. kati teri muntu ajaomusiraamu temukkiriza kujjaku mukyala ku gift zewamuwakati eh. ekintu eh, ekyo bwebakikola isa yajja n'alagibwa ensi n'agiragibwa mu kifaananyi ky'omukyala omukadde naye ng'ayina ebyokwewunda bingi ebiraga nti yakola marejezi nyingi nnyo hmm. kati aisa ah, n'atunuulira omukadde n'amubuuza nti kamutazawajiti basajja benkana ki baofumbiddwako ensi omukadde n'amuddamu nga yensi n'amuddamu n'amugamba nti la osihi kathiri sisobola babala kubanga bangi bangi nnyo kati isa kyava amubuuza kyava abuuza omukadde n'amubuuza kulluhu mutallakuki au kulluhu matu anki bonna buli eyakuwasanga yakukowanga n'akugoba oba bakufaako omukadde n'amugamba da bal kulluhum kataltuhum nagamba mm -mm. abo bonna boolaba tewali yangoba tewali nayanzi tewali yangoba tewali nayafa ku nze yani mm. sirina gwe nafiirwako mm. wabula abo bonna boolaba nze nabattanga obungi bwabwe nze nabattanga kitegeeza nga yabamira bafa ofcourse bafa oh, nebamulekawo nebamulekera bafa nebamulekera kati nga yabatta kati yagamba nti nga nagamba nti E, isa kwe kukiddamu n'amugamba nti nga balabye nga balabye bambi abasajja bo ku ssaawa eno abali naawe abatasobola kwebuulirira ne bali abaabasookera yani nga balabye abantu abali ku nsi ku ssaawa eno hmm. abagirwanira hmm. balwanira obufuzi hmm. balwanira okufuga hmm. balwanira obugagga battiŋŋana olwabigundi ne beerabira nti eriyo ebaabasookera abaali mu mbeera eyo <laughs> naye bwe baafa babireka ku nsi kati bino byetulaba entegeera entuufu omutima omutegeevu hmm. omutima omutegeevu omutima omulungi omutima ogutegeera katonda omanya bumanya nti bino katonda yabiteekawo nga byawano ku hmm, nsi jangu obizanyise olumala obizanyisa olina obirekawe wabisanga n'otambula n'ogenda <laughs> kati lwaki bikumalamu otuuka okutta muganda wo mm. lwaki bikumalamu otuuka okuwulira nti amagezi go galina okutambula olw'ebyo kuba byowebiri wajja n'obisanga bwebali ojja ng'ova mu lubuto lwa maama wo tewali kye waleeta wajja n'obisanga wano <laughs> laba bwomala okukula osanze ebiri awatootandika obbirwanira nti bino byange <laughs> wabijjawa wajja nabyo kati omutima omulungi mm. ogutegeeza okutegeera oguyina amagezi omuyonjo mm. gwegwe ogukwata ensi mm. kwebyo byegwetaagamu wetaaga okulya alhamdulillah olidde halas mm. weetaaga okwambala oyambadde halasi mm. olina engoye mukaaga z'olina okwambala lwaki ogula kumi kumi n'etaano mukaaga ngato aa ah, ah, soka oyambale zino bwe zinaakaddiwa ogula endala mm. kati ondwadde z'omutima zigoba kino zigoba ekituufu nezireeta obukyamu mm. olwensonga ntimaguba eh, oh, mukyafu olwensonga nti jokwagala kuba nengoye nyingi nga wowadde ekyokulabirako mm. jukira jo jokuba nokwepanka ewamu nokuba nokukola ebitajja nokola ebitajja ofuba okulanga okola ki ngaofuna esente ogula ebintu ebyo so omulabi waffe omulungi tukweyanziza kuba nga okyekumiddeko naye nga tetunaba kusiibula <laughs> sandi agade kuva ku topiki eno kubanga tweyongereyo tweyongereyo kedakiika nga ziizo ayib uh, kati mukwagala allah okututeerawo engeri gye tulina okwekontrolinga mm. n'okubeera nga tuzza obujja tulongoosa akimanyi nti emyoyo gyaffe giyina okuddugala tulina okuba tulina omulabe atuleetera okuddugala kuno mm. gwe tolaba nti bwoba ogamba gwe gwani tomanyiira kati gwe gwani maaso gange oliki hmm. naye ddala nga mu butuufu osobola okutonda yamufaanana hmm. gwe kati omusinga ki hmm. kati eyo kibuli eyo okwepanka okwo obulwadde bwa mutima so omuntu ategeera katonda mu kutegeera katonda mwe muli okuwona kw'emyoyo mm. allah subhanahu wataala n'atugamba eh, eh, mu surat al anfar allah subhanahu wataala eh, atugamba nti fattakullah fattakullah mutye katonda wammwe waslihu baina uh, wa aslihu dhata bainakum bannange mutye katonda wammwe mm -hmm. mugezeeko okusiimulawo obuntu bonna obubwawukanya mm -hmm. katonda yagala mubeere ba luganda mubeere ba mukwano mm -hmm. mwagalane mukwatirwangane ekisa mm -hmm. bw'olaba enjala gweruma tomuyitako oyo katonda mukutadde maaso omugabirire mm. kati mugattewaawo mugjewo ebibaawukanya mubiveeko mutye katonda wamwe mukutya katonda mwe mukuli okutereera mm. mubutamanya katonda mwe muli okwonooneka Mm. Uh, tugende maso nokuba nga tuwunzika puroguramu eno mpozi wa obubaka obusembayo eri oyo akulaba era ng'osinzidde ku topiki yaffe yolwaleero gye tubaddeko wumbawumba omububaka nga buzito naye abuulire ekituufu mwanyinaze omulungi barakallahu fiki wajazakillahu khairan hmm. eh, naawe wenna anandaba oba naawe wenna andaba hmm. eh, eno ensi tetwemazaamu ensi eno tetwemazaamu hmm. mwana wattu kyekituufu singa ogenda oke otunula ogenda ozza emabega entegeerayo n'amagezi go n'olaba abantu abamaze okkuva ku maaso hmm. abagagga abafuzi aba buli kika kya muntu buli mbeera ya muntu wali ogibaddeko era yagenda wamulaba kati taliiwo hmm. naye gwe atalina kyoli wooli hmm. atalina kyolina ku ebyo bapurezidenti baafa tebaliiwo ate wabalaba bakabaka baafa ate tebaliiwo gwe wooli abessente bwogamba be wali otegeddeko nti abantu bano bannassente baafa tebaliiwo hmm. kyokka mu bonna abaafa tewali yagenda nebyeyali tuboogerako bwogezi hmm. ti kale ebyo bintu byolaba byali byagundi kati ojjamu ki muganda wange gwe kati ku saawa eno lwaki nze naawe tuttiŋŋana hmm. lwaki nze naawe tuyombagana lwaki nze naawe tetulongoosa myoyo gyaffe bali bali bateekeddwa kuba kyakuyiga gyetuli bali bateekeddwa kuba kyakuyiga gye tuli gwe bw'olaba nga olwaleero oyina olukumi leka teweewaana waliwo abayina enkumi ku saawa zino tebayina nga tebasibibwangako yadde okutemebwako emikono nga sente yaziyina naye ku saawa eno tewali ate tafanga kati gwe kiki ekikuwewasiza mm. kiki ekikufuula n'olwekyo uh, buli yenna mpulira buli yenna ndaba ekikulu kye tulina okuwankawankira buli omu kyalina okwettanira mm. kwe kutegeera katonda n'okumusinza mm. kyekikulu kyokka tweyanza nnyo shekh webale nnyo webadda mpozi nange obubaka bwange obusembayo ku nsonga eyo nsaba buli muntu yenna gy'oli kyoba osooka okuteeka muguni mu first place lowooza oba kitegeere nti ensi tekola ki tekungulwa era kitegeere nti eh, ebintu bino ebiri wano mu nsi wabisangawo era kitegereka bulungi tyakubanga okola ki ngubirekawo n'olwensonga eyo buli kyona kyobeera okola jjukira nti waliwo oli enkya tokola ki toliwo onakiteeka mu mutima gwo nti waliwo wendi enkya obaoliawo siriiwo kijja kuba nga kikuyambako okuba nga weekumaakuma oba nga wezazza mu buntu nobeera nga okola ekyo kituufu kikola ki ekisaanidde mpozi kangende maaso nokuba nga mbakubiriza abalabi banyondo mu midia mugende maaso nokuba nga musubscribinga nga mukomentinga nate era nga mushayarenga n'abalala balabe topiki zino zetwogerako oba emisomo gino gyetuleeta egy'emigaso ennyo ennyo era nga fenna gituyambira wamu nga tososodde ah, madini tofunangayo bibuuzo nkusale mukirimi tofunangayobabuuza ebibuuzo twakoma ku kiri era hmm. nsaba mugende maaso n'okubanga ah, mubuuza nga muyita mu comment twakomako oli omwami hmm. nate era twamuddamu ebibuuzo bye anti nekyatubadde tuluddemuku okubanga tuweyongerayo naye biba bijja era nga mbasa mugende masino okubanga mukomentinga nate era nga olina ekibuuzo kyonna kyonna kyonna shaka abeerawo kubanga ajja kuba nga akikuddiramu tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala nkubiriza bannayuganda mugende masono okubanga mukola ekyo ekibalagirwa okukola anti covid 19 yeeyongedde njakomaawo mwebale nnyo mwebale ddala atakumira mpeera abankuumire mm -hmm.